Descomptes en teatre, concerts, cinema i museus, i així fins a 400 propostes. És el que ofereix el nou carnet BCN Cultural, una iniciativa de l'Ajuntament amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona i el 3C, que suma els avantatges del carnet de biblioteca i algunes de les ofertes del Club Cultural. A més, els usuaris tindran accés a propostes exclusives. Entre aquestes activitats es troben el PAC Grec, que constarà de 6 entrades per a una selecció d'espectacles del festival a un preu que anirà dels 12 als 15 euros per entrada, o una visita exclusiva al mapa tricentenari BCN a càrrec de Toni Soler. En definitiva, el nou carnet vol facilitar l'accés a l'oferta cultural de Barcelona. A Barcelona tenim una enorme oferta cultural, i el nostre interès és que aquesta oferta la puguin gaudir el nombre més important i possible de barcelonins i barcelonines. Són els principals destinataris, no volem una cultura només per turisme. L'objectiu d'això és ampliar el públic Eh, sensible en relació als temes culturals i aquell públic que ja sigui sensible doncs facilitar-li l'accés. El carnet BCN Cultural té un cost de 20 euros l'any i malgrat la targeta tindrà un sol titular, podran gaudir dels descomptes dues persones majors de 18 anys i també permetrà accedir al servei de préstec de les biblioteques. Es podrà tramitar a partir del dia 3 de febrer per internet, a les biblioteques municipals o a les taquilles Tiquet Rambles del Palau de la Virreina.